Bonjour à tous, alors je vous présente le 4 cylindres en ligne, moteur air comprimé, qui fait suite à la série des, moteurs que, que j'ai présenté ces derniers temps. Donc on a, on voit bien les, 4 cylindres alignés avec les 4 arrivées d'air, d'accord Et ils sont, ils sont encore tous individualisés de manière à ce que je puisse faire mes tests. Je vais sûrement faire euh, un seul bloc pour, euh, au niveau des cylindres et aussi un seul bloc au niveau des arrivées d'air. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Alors nous sommes à un petit peu plus de 40 PSI, 2 bar 5. Et je vais vous montrer ça avec le contour. J'espère qu'on verra bien. Un peu plus de demi-tour. Voilà, on en est un petit peu plus de 2000 tours à, la pression que je vous indique. Alors la différence avec euh, les mono, les bi tricylindres, c'est qu'il a beaucoup plus de couple. Ça n'empêche pas d'être euh, voit tourner à très faible pression aussi.

Soixante 60 PSI. en 3500 tours. Alors, dans une autre vidéo, la prochaine je pense, je vous montrerai un peu les particularités de ce moteur. Donc j'ai fait passer déjà les sorties d'air sur les côtés. Là on a encore les anciens cylindres. L'air va à l'intérieur. il est un petit peu emprisonné. Il peut quand même s'échapper par les... C'est pas parfait l'étanchéité en dessous là. Mais l'idéal est quand même de faire sortir l'air par les côtés. Et euh, surtout la particularité, c'est au niveau du vilebrequin, euh, bah, qu'il a fallu entièrement refaire. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo où je vous expliquerai le montage du moteur et l'assemblage. Voilà, je vous remercie, bonne journée, à bientôt, au revoir.